алыстан қараймын терегіңде бір албай белегімде үйіңден шығасың селкеп селкеп ұн болған елегіңде башқалар сұлулық себебіңде бел тереңің атпай қойдым, кірпігім қақпай қойдың ұруды жүрегім білбейм неге мен саға жақпай қойдым қатындың жобын сен ақтай қойдың себебін айтпай қойдың тереңде татып алып көкпөліп ұшқаның айтқаның неме қандай көңілге батып алып көкөліп ұшқаның неме қандай көңілге батып